hidoya اوز ilm معرفات va مسكنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ammo ba'd assalomu alaykum aziz mehribonlar bu ulug' oy ro'za ramazonni alloh har birlarimiz uchun qalbimizga surur qilgan oy sababi hadis qudsiyda xudo taolo marhamat qiladiki bandani har bir qilgan amali o'ziniki faqat ro'za maniki uni ajrini man beraman deydi alloh o'ziga izofa qilishligi bu mana shu ramazonni fazilatdandir. chunki ramazon oyida qilingan har bitta amal uchun robbimiz 10 barobardan to 700 barobargacha ajr berishligini o'zining kalomi robboniysida marhamat qiladi shunday ekan bu oyda har birimiz uchun lozim bo'lgan amallar bor bir birimizni ko'nglimizni ko'tarishlik xosatan mana shu ko'ngil ko'tarishligi kerak bo'lgan haqli bo'lgan atrofimizda bir qancha bizlarni yaqinlarimiz bor yetim yesirlar kam ta'minlanganlar qiynalib qolgan muhtojlar albatta mana shu oyda ramazon oyida ularni ko'nglini ko'tarib ozgina qalbiga surur kirgizadigan bo'lsak biz juda ham katta bir ulug' ajrga ega bo'lamiz chunki janobimiz payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam doimiy sahiy edilar u zotning sahiyliklari mana shu ramazon kirganda yana ham jo'sh urib ketardi ro'zai ramazon bu ollohning marhamati ekan bu marhamatdan har birimiz nasibador bo'lib qolishimiz kerak xosatan ro'za ramazonni ulug' bir ajrlardan biri bu iftorlik paytidagi va robbimiz yo'liqqan paytdagi duoyimizning ijobat bo'lishligi ya'ni janob rasululloh marhamat qilyaptilar ro'zador uchun ikkita xursandchilik bor biri iftor paytida ikkinchisi robbisiga yo'liqqan paytida biz iftor paytida bir ko'ngli sinig'ini ozgina yordam qilib turib uni duosini oladigan bo'lsak albatta ana shu paytdagi duo ijobat bo'ladi azizlarimiz janobimiz payg'ambar alayhissalom sunnatlarini ihyo qilaylik u zotning sunnatlari daimi ravishda bir e, yordamga muhtoj odamga yordam qilishlik doimiy ravishda bir ko'ngli sinig'ini ko'nglini ko'tarishlik aqallisi bir tabassum bilan aqallisi bir arzimagan bir narsa bo'lsada bir xurmo bo'ladimi yoki bir qandaydir bir shirinlik bo'ladimi ana shuni berib bo'lsada uni ko'nglini ko'tarishligimiz agarda biz ularga yordam qilib oddiy mablag' bersak yoki bir uyiga kerakli bo'lgan yog' un boshqa bir qandaydir uni ehtiyojidagi narsani olib bersak naqadar buyuk savobni mana shu oyda o'zimizni hujjatimizga kirgizib olgan بزرگیان بۆ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته